Hello. Estás? É para onde? Para aqui? Ali? Nope. Nope. Nope. Ah, não. Nope. Não. Sim. Não tem que dona Bola. <laughs> Era bola. Era bola. Era bola. É que nos dias em que chove há sempre um objeto decorativo nas escadas de alguns blocos. São chamados dias do balde. Oi, agora falta uma voz. <coughs> Ai, ai. <coughs> Continuar. São dias especiais porque há sempre um objeto decorativo nas escadas de alguns blocos. E eu vou ter que dizer isto outra vez, pela quinta vez. А что, ну, раз я по ней? Эй, а где ты уже Corta. Mas calma, Rocco. Diogo e Simão podem olhar para trás. Olhem agora para trás. Podem olhar para trás agora aí atrás. Quando puderem, quando quiserem. Lígia. Ah, vá. Até eu! meu tempo. E agora, deixo-vos a mensagem. já deixei há uns anos. Põe tudo o que és, no mínimo que fazes. <laughs> Põe o quanto és, no mínimo que fazes.